ہائے حسن حسن ہائے حسن ہائے حسن حسن ہائے حسن ہائے حسن حسن ہائے حسن ہائے حسن حسن ہائے حسن اے سب سے کبا مولا اے سر کے کفن مولا اے سب سے کبا مولا اے سر کو فرمایا اے سبزے کبا مالا اے سر کا فرمایا برساد ہے تیروں کی کیوں تجھ پہ حسن مالا اے سبزے کبا مالا اے سر کا فرمالا اے سبزے کبا مالا کفن یہ کیسا جنازہ ہے وہ لوٹ کے گھر آیا یہ کیسا جنازہ ہے وہ لوٹ کے گھر آیا اس تیری قریبی پہ روتی ہے بہن مارا کے کفن مالا اے سب سے سبا مالا اے سر کے سب ایسے کپا ہر زیرا یہ کیسا سرتم دھار زخمی دہن مالا اے سب کبا مالا اے سر کے کفن مالا اے سب کبا مالا اے سر کے کفن مالا آپ یہ کہتے تھے کہنے لگے سرور سے آپس

کفن ہائے حسن حسن ہائے حسن ہائے حسن حسن ہائے حسن